Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i chciałem Ci pokazać jaki numer odwaliło mi Google, w zasadzie nie wiem czy Google Plus, czy Google Mapki. Oto mój skromny profil, no wprawdzie powinien być na ulicy Żernickiej, jest na ulicy Kmicica, no ale bądź co bądź jest to moja e, jedna z moich lokalizacji. No i proszę, proszę zobaczyć i tutaj pod, pod e, zdjęciem mojej żony no pojawiła się jakaś strona internetowa Klika, klikam w tą stronę i proszę zobaczyć. No, chcę czy nie chcę, przekierowuje mnie z mojego osobistego profilu na stronę konkurencji. No, to jest ulica jedno, jedna lokalizacja konkurencji, zamiast Żernickiej jest Grabiszyńska, tu jest ulica Ziemowita. No, strona jest yy, medycynapracy.wroclaw.pl Także no, miejsca Google ostatnio naprawdę y, robią totalne totalne numery ludziom, którzy chcą jakoś tam swój biznes wypromować. Małą pociechą jest tutaj dla mnie fakt, że że powiedzmy y, na frazę medycyna pracy Wrocław jestem na tych tutaj miejscach na drugim miejscu, prawda? jakimś cudem się dostałem na drugie miejsce, okazuje się, że można się wypozycjonować nie będąc w centrum miasta. Proszę zobaczyć, tu są firmy z centrum miasta, tu jest moja skromna yy, przychodnia. No i moja strona wygląda tak. Także jeżeli masz coś do powiedzenia na temat tego wariactwa miejsc Google, w ogóle importowania danych nie wiadomo skąd, pomimo prawidłowej edycji, Zapraszam Cię oczywiście na mojego bloga wideomarketing.pl Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. Także numery totalne.